Cette boîte coquette a changé... Cette boîte coquette a changé notre vie. Bon, on s'entend. C'est juste une boîte de prête à cuisiner, livrée directement chez vous. Ou au bureau. Ou au bureau, ou dans l'espace, euh, où tu veux. L'important, c'est qu'on n'a plus besoin de prévoir les repas ni d'aller à l'épicerie. Avec le temps qu'on sauve, on peut en accomplir des choses. Comme quand as cousu les kits des enfants? T'as pas mis le tien. Sérieux? Tu veux vraiment que je mette ça devant la visite? <laughs> Tout ça pour dire que depuis qu'on a pu apprévoir prévoir les repas, on passe bien plus de temps en famille. Par exemple, on a le temps d'aider les enfants avec leurs devoirs. 8 <gasps> jours, 16 heures, 32 minutes et 15 secondes! Marco, peux-tu faire la table? Le souper s'en vient. Ce sera pas long. Solide! Après, pourras-tu me montrer à conduire? Euh, ben oui. Euh, non. Pas avant que t'aies 16 ans. C'est la loi. Ah, bien sûr. C'est la loi. Steak avec beurre composé au vinaigre de vin, frites de panais et carottes avec une salade de roquettes et tomates. C'est le genre de recette qui ferait aimer les choux de Bruxelles à n'importe quel enfant. N'est-ce pas, Théo? Non. Oui. Non. Dis oui. Non. Mais là, je fais quoi? Oui. Non. Bon, je dis pas que Cookit fait des miracles, mais vous aurez pu à vous casser la tête avec les repas ni la grosse épicerie. Le souper est prêt. Avez-vous fini la table? J'ai fini la nappe. Cookit, ça a changé notre vie. Non.